Saluton, cae bon venon nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi cae mediti con vi sur uh, mallonga lettero de Zamenhof, quiu estis vercita en la iaro 1900 sep. Cae la pagio estas quarcent quardec quar, do quar quar quar, yes, Letero numero 29. Zamenhof estas respondanta al um, letero de la redactoro de la America Esperantisto. Scribas Zamenhof la ienon. Americo estas tre grava por Esperanto, cae Esperanto estas tre grava por Americo cae tial, la tago, en cio aperos la unua bona gazeta esperantista en la plei grava lando de Americo, en la nord americae unui gitae statoi, estos por nia afero tre grava dato. Che via gazeta estos bona, pretio mine dubas, cial mi conas bone la energion, cae bonan volon, de giai fondantoi. Mi estas convincita, che vi sequos la exemplum de la bonega cae plei merita brita frato. Cae via gazeto balda farigios uno la plei grava e centro esperantista e al ciu turnigios la oculoi de la tutmonda esperantistaro. Do, estas al mi interesse la maniero in ciu Zamenhof nomas usonon. Fakte, usono venas de usono, do, unuigita e unigintai en moderna speranto so statoi no nord americai do ancora hodio estas la spuro de la malnova nomo de de la lando kai mi pensis pretio char mi volas inviti vin pripensi pri la geografio de Esperanto, char estas vero. Estas vere che Esperanto ne havas territorion apartan, do uh, ni crom la experimento de Mores Neto per chi ogni paroli se uno è la mia lasta lasta um, ehm, episodoi, lastai meditoi, lasta tempai meditoi, cae anco existas la insuro de la rosoi briciu compreneble Zamenhof scias nenion, char gi ocasis post la dua mon milito en la Adriatica maro. Do, a parte, crom tio, ni diru, ne estas i locoi por esperantujo. Sed tio ne signifas ke ne existas geografio. Ciar, se mi dira salvi bia listoco, vi tui pensas pri la nascic de Zamenhof, exemple. Cai mine sias cium da ne polo iconas bia listocon, ciel urbon, ciar ci estas fact urbeto kai krom esperanto ne tre konata mi di ni diru ekster pollando mi pensas kai anka oni povas diri ke la lulilo de esperantujo estis europo kai a parte la rus parolanta kai franc parolanta e partoi en la frua en la unuae generatioi do la lasta iaroi de la decnavoi arcento cae la unuae iaroi de la dudecai arcento gis la unua mon inclusive de la unua mon Sed ni povas iam vidi en 1907 che Zamenhof uh, volas curagigi esperantisto in cui agas exter la lulilo de Esperanto, char la celo de Esperanto estas igi tutmonda, concrete. Kai do estas opportune, lau mi, cun mediti pri kia maniera la geografio de Esperanto estas shangigianta nun. Shainas al mi che Americo igias pli cae pli grava kai compreneble mi intensa stiri la tutan mondo parton do kai ja tu vi consentas pre tio lasta tempo shangio de equilibroi ene de esperantuio do ni cum medito per tio quarandancom provi attento gis morgau kai kiel ciam antaŭen, senfine.